Stopa am eiliad. Wyt ti wedi trafod rhoi organeg gyda dy bartner eto? Os wyt ti'n trafod, naeth... Soi'n becso beth sydd ar y gofrestr, ti ddim yn mynd â hi met. Ddim digwydd. Siarada am roi organau. Neu falle bydd rhywun arall yn siarad ar dy ran.